so baza vivant nalobi kaka baartiste musicien te tout artiste confondu baartiste comédien baacteur ya cinéma tout ça borespectaka baartiste na bino ntango baza vivant na bomoi où le ministère de la culture doit faire un effort d'intégrer le mot Toachi au niveau international pour que ça soit gravé dans le patrimoine culturel congolais. Nous sommes prudence et Kenge. Et Kenge, la présidence, il y a préservatif. Hein? ekenge oyo mutu neti faut azala ekenge omoni nde mokili ekomi na monde le faut po batieli yo poison donc faut ozala ekenge na basi ya bato surtout bino ba jeune katika pesa tv katika pesa service traiteur chef katika pesa na etats-unis so baza vivant nalobi kaka baartiste musicien te Tout artiste confondu ba artistes comediens ba acteurs ya cinema tout ça bo respectaka ba artistes na bino tango baza vivant na bomoi parce que bo fingaka mingi bolobaka mingi ba lokuta elekaka bino trop il faut bo changer moi ezaleli il faut changer mboka ezo traverser ba moment ya mabe alors bino ba panzi sango faut bolobaka makambo ya verite bolobaka makambo eza ko conscientiser Ba jeune po soki bozo tambola kaka na lokuta malamu te et puis nako senga kaka na famille na famille ya mamu na papa Claude mashala ba za na courage et puis ba za na kimia surtout parce que la paix n'a pas de prix ndeko na nga asi akeyi donc bango ba tikali ba swana te tiraillement ezala te toke to kundi ndeko na biso oyo etali makambo ya famille bako bongisa yango na kuzu. Na ba reseaux sociaux te. Bino pe ba panzi sango bo keba pona ko panza ba sango ya lokuta. Bo leki lokuta. Yango wana nga lingaka ba interview mingi mingi na bino te po lokuta eleki bino trop. Congolais soki alobi makambo 100 donc 80 ezalaka na yango ya lokuta 20 ya solo. Sikoyo nga na pesi bino temoignage ya Mamu te. Mamu tozalaki ba ndeko. Toyaki lokola mama pasa. Soki to tobebani mwa moke, mwa discussion moke ndenge ezalaka na famille, nga na siliki, ye pe asiliki mais qualite ayaki na yango akangaka kanda mikolo ebele te. Nga nde mutu naya lipasa moko na kangaka kanda mingi donc po naya kofungola motema ezwaka temps mais toza kosolola bien, ye soki aza na coop apesi nga coop, soki nga pe naza na coop napesi ye coop. Tozalaka pe na frère na biso toyokanaka nde makasi ba yolo kanto Reddy Amisi aza wana boko ko chauffer ye pe na ba question eh si ako loba ako loba akima te batu ya bandundu misu makasi koleka na bangala merci maman merci poko zalaka na bilobela te siko mamu avant akufa napesaki ye coop akende Kenya bino boyebi kutu te Il fallait akende Kenya nga ba bengaki nga nalobi non nga naza très charge bozwa soeur na nga bayokani pe na producteur Jules Nsa na FIFA que cachet eza boye abi ah papa boko bakisela nga ata mua ndambu te po biso naye likambo ya likonda toka matata tolobi bon problème ete bako bakisa mais nayo po olingaka likonda mingi likonda nde esalaka biso tozala te c'est pourquoi nakoloba ezala bino ba congolais ba congolaise na ba autorite ya mboka Bosungaka biso tango toza na bomoi. Sikoyo omoni nde bozo pesa bozo rendre ye ba hommage tango azalaki vivante est ce que bo pesaki ba valeur wana il faut to changer moi esaleli hein to changer vraiment en tout cas paix à son ame merci maman paix merci na niveau international boyebi ba president tout ya ba ya ba africain ta ba ta sera ba la luketu Ba president mayanga hein boyokaka ble nani Thomas Sankara atindaka ye jet akende kobeta kuna donc aza sœur oyo euh, il faut to garder très longtemps na ba mémoire na biso po amemi musique ya Congo musika voilà eloko na koloba lokola twana ba concert na pokwa naloba mingi te pardon mbeli abela bino makambo nyonso oyo akoki koloba bajeune bayaka epai na biso te mpo tosila yango na toye bango na nango babengaka l'étranger te bino oza lokuta banzembo oyo ebetaka na baradio na bamatanga na bafeti banzembo na biso te osilisa biso ndenge nini banzembo lokola libala bato babalana na lobi babala dans une semaine babalana dans un mois babalana dans une année donc obetaka lisolo ya libala Lisolo ya prudence ekenge ekenge ya prudence ya preservatif te hein? ekenge oyo mutu neti fo azala ekenge ngo nde mokili ekomi na moindre fo mpo batieli yo poison donc fo ozala ekenge na basi ya bato surtout bino ba jeune basi ya bato bamoni baza ebele na kini yo babogosi lokola ba bino basera bo baza ebele okobuka bango mipiku na ndenge na yo Souvenir nini eza ebele eza ebele na na awa na mboka oyo tozalaka kotouche ba droit na biso te ba ba resident nyonso bazali neti na france tozalaki kozwa ba mbongo na biso na france te bazalaka kovire yango awa alors tobenganaki biso ba ressortissant e congolais tozwaka na france y compris mama tshala mpo tokende koyebisa mundele wana que mbongo na biso desormais kotinda yango so na kini te To toucha yango na France. Donc naza na ba souvenirs ebele ya mama Tshala. Ya suka awa awuti obenga nga eh, nawuti obenga kutu Werra, nabenga ye Werra. Abengi nga alobi oh papa Reddy nake na ceni, namoni ete bolongoli nga na coop wana oyo ya nzembo ya ceni. Nalobi sir, nga naza na kaka mutu lokola yo, nakobenga Marie L'or na verifier. Nabengaki sir Mbili Abel, ye pe alobi oh nga pe nayebi na nga te, nga pe babengaki nga kaka. Donc voilà euh, mbala suka to to sola na se. Melo na retena pas se battante. J'espère que tokozwa susu petite moko ya bien oya abina na biso ba mutu ya chipo toza na sera mungala euh, maman Bilabela atikali ye moko hein. Lipasa na ya keyi hein. Donc faut to soutenir scène Bilabel na ba conseil na ye to yaka mo ebele po moni bolingo bolakisa biso tango tozo mona biso awa. Mais so matanga te tomonaka bino te. Bizarre. bozala bozala sincère bato ebele so toyambaka bino te eza bato ya internet mpo bofutaka biso te bino na bainternet malembe malembe bino na internet na bino bokozwa oyo eza mpo na cadre ya matanga yango bakangi biso moye tokima bango ya te mais soki bomona toyambaka te lere moko parce que bino bofutaka biso te yo mwana mwasi oyo yo moto oyo asalisi internet wana ayebisi yo kaka eluka radio intervive ye ntango okointervive nga Mbongo ekoti yo na mwana mayi na bokaboli nga bopie nga rien omoni yango wana l'heure moko biso tokoma kosala neti kaka tosala mwa deux pas en arrière mais soki boza kopesa biso ata mwa partie ata ya muke tobanda ondima po bino bozo teka yango mona ba television nioso eza awa tosala yango ofele mais bino internet internet elingi obaba ba vue tango bozwa ba vue bozwi mwa 5000 bopie biso combien rien omoni yango wana l'heure moko mwana totali kaka ah so olobi kaka Message ezali kaka tolela maman Achalamwana donc a contribue asali ya ebele na musique ya Congo aza ko merite ba honneur mais tokunda ye ba ce que ndenge eza koleka kitoko boye eleka bongo ti na suka parce que azali icone quoi parmi ba maman pe batomboli culture ya mboka na biso mambo national aza na kati Est-ce que bokoki komema charge wana parce que bango basali trop c'est bien de aussi poser kuna charge wana parce que ba mère wana baotika biso Pourquoi pas toza dejà ko assumer ti lelo ti na salaka musique eza dejà ko zwa ba responsabilite maman akeyi mais bana naye bazali ba biso na transfera faida tozali asala kaka musala bango basala po to To apprendre nga ngo parce que nazalaki na musique wana te nga nobeta musique classique musique ndombolo quand je suis venu dans son groupe j'avais des difficultés mpo na s'adapter facilement na musique wana moto ashi et asalaki effort wana akoguide nga akopesa nga yango mpe alingaki nga mingi nde lelo natika lokola drumeur titulaire ya orchestre na ye Donc nakobosana vraiment likambo wana te. Apprendre nga quelque chose oyo nazalaki na ngo te. Et puis il y avait des fou des des fois azalaki mususu na podium azo fortifier nga azo beta kabelo ya mbongo na podium. Donc ozo mona leader ye moko azo fortifier musicien azo kabelo mbongo na podium. Donc nayebi te bon tomonaka pena ba leader ya bongo te. Ba jour yango pe ekozala nayebi te mais parmi ba leader oyo na tamboli epai na bango ya marque nga makasi. Donc voilà oyo nakoki koloba yango wana vraiment que son ame repose en paix. Lelo akeyi atiki yo atiki pe orchestre bon nayebi te ndenge atiki bino nde bozalaka na mama nde bosuaka na mama pona avenir ya orchestre abandaki koyebisa bino nini soki lelo ye aza te. Non ye alobaki kaka ke non soki lelo aza te to continue ko travaille tosala te nde tomona ba artiste mususu ba kufi orchestre epanzani non talisa biso ba exemple ya ba leader musuvu baza te mais orchestre na bango pe ezo continue evolue. tomona victoria ezokontinue orkestre defe mabelelis ezokontinue pourquoi pas dynastie moutouache le chef d'orchestre là yaya londa celui qui fait le tam tam celui qui est maintenant le pilier du groupe On va continuer à travailler, on ne peut pas croiser les bras, tous les artistes et musiciens. Donc il va, il va travailler en connivence avec quelques musiciens, au bazar plus compétent, va aider dans ma conseil, nous pour évoluer. Donc travailler mon côté, Ça va, merci chef. C'est moi qui vous remercie. Voilà, voilà Toto continuer la euh, séance à l'interview. Euh, temps fort, je peux ça passer. Disparition, il y a maman euh, Tchalamwana. Je crois que tu as quelques euh, bateaux. oyo bakopesa biso bapropo na bango basusi na bango yokwa tokomi na suka tokomi na suka awa tozozela kaka accord ya mama tyala mwana ekite palais ebima pona kokende nango na necropole, necropole eza esika oyo bako lela maman donc toke kotika maman na deuil de mère naye ekozala bongo na necropole voila tozo continuer avec fiso kumbu po na seance ya ba interview voila on continue. Merci peut etre. ancré au patrimoine mondial comme la rumba congolaise et tout. Donc je pense que c'est un effort euh, où le ministère de la Culture doit faire un effort d'intégrer le Moutouachi au niveau international pour que ça soit gravé dans le patrimoine culturel congolais. je crois que ça c'est une œuvre grandiose auxquelles elle mérite et que le peuple congolais doit se souvenir d'elle, euh, l'Afrique et le monde. Voilà ce que je peux dire en aime pour Mama moine. Alors, euh, pour les jeunes filles, il est important de commencer à apprendre d'abord et à faire valoriser les valeurs. Mais il faut qu'un engagement qui commence dès le bas âge. Parce que la formation au Congo, c'est pas en devenant euh, vieille ou plus âgée qu'on peut commencer à chanter. Donc l'INA doit apprendre aux gens comment chanter et comment rendre la vie célèbre, donc dans la formation. Donc les jeunes filles doivent s'engager dans des familles dès le bas âge pour forger la musique et rendre cette musique internationale. Pensez-vous qu'on aura encore une autre à la euh, Généralement, euh, les gens ne se ressemblent pas. Euh, elle fait partie des faits des sociétés mais il y a toujours d'autres personnes qui viendront euh, forger ou parachever l'œuvre qu'elle n'a pas pu achever. Donc il y aura d'autres gens euh, qui vont naître, qui vont faire aussi ce qu'elle a fait et plus. Donc nous pouvons espérer parce qu'il y a des Congolaises compétentes à tous les niveaux qui peuvent faire plus aussi ça.